श्रितगामथेतु विशेषवित्पानिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठीसमराम् गणेषु जिगीषतो मे कवितान्द्रान् चिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेजा त्वाम् चिन्तयन् त्वत्मयताम् प्रपन्नः त्वामुद्रणम् शब्दमयि समाजेषु समेधिषीय स्वच्छन्दपादानवबद्धशूरः नानाविधानानगतिकलाना न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तवानाथपरिग्रहायाः नवं नवं ीरम् हृदयम् मदीयम् शङ्का